we are on the phase street. Andre, Amazina yararwa yurusobe Nari narahinduwe Ariko icyo kinego Nicyo cyavuye muduhe umwanya mudutege amatwi mudutize imbaraga

the love they deserve So that I will also justify that Their disability is not their inability Oh no, Nigeria